दीने में को जी चाहता है सरे दिल झुकाने को जी चाहता है मदीने में आ जी चाहता है उठा ला वो अनबारे ये मदीना उठा ला वो मदीना ये महफिल सजाने को जी चाहता है के महफिल सजाने को जी चाहता है मदीने के सागर से बरलाबोगा कर मदीने के सागर से बरलाबोगा कर मदीने के सागर से भर लाबोगा और लाभगा के पीने पिलाने को जी चाहता है के पीने पिलाने को जी चाहता है कोई जाके अबोला दे खाके मदीना कोई जाके लादे खा खाके मदीना कोई जाके अबोला दे खा मदीना नयन में बसाने को जी चाहता है नयन में बसाने को जी चाहता है इस शेर पर खास तवज्जो चाहता हूं अगर कोई पूछे है क्या नाते अहमद अगर कोई पूछे है क्या नाते अहमद अगर है क्या नाते है क्या नात मदे तो खुरिया सुनाने को जी चाहता है तो खुरिया सुनाने को जी चाहता है यहाँ मालो दौलत की कीमत ही क्या है यहाँ मालो दौलत की कीमत ही क्या है यहाँ मालो की कीमत ही क्या क्या, कीमत ही क्या जा तक लुटाने को जी चाहता है ये जा तक लुटाने को जी चाहता है दरे मुस्तफ़ा की हकीकत में अपनी दरे मुस्तफ़ा की हकीकत में अपनी दरे मुस्तफ़ा हकीकत में अपनी खत में अपनी हकीकत सुनाने को जी चाहता है गमे हिजर में अब तड़पता है अनवर गमे हिजर में अब तड़पता है अनवर गमे तड़पता है अनवर तड़पता है अनवर बुला लो के आ चाहता है सरे दिल झुकाने को जी चाहता है मदीने में आने को जी चाहता